ገዛኸኝ እባላለሁ። በግብርና ሚኒስቴር የስልጠናና የምክር አገልግሎት ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ ዲጂታል ግሪን ቴክኖሎጂ ለአነስተኛ አርሶ አደር በጣም ይጠቅማል። የሚጠቅምበት ምክንያት የተሻሉ አሰራሮችን ወደ ሁሉም አርሶ አደር ለማድረስ በምስልና በድምጽ ቀርጾ ስራዎችን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በቪዲዮ በምስልና በድምጽ ቀርጾ ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲያዩትና እንዲተገብሩት ለማድረግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ለዚህም በተወሰኑ ወረዳዎች ተሞክሮ ጥሩ ውጤት ስላስገኘ ወደፊት አሁን ባለን የግብርና extension system ውስጥ እንደ አንድ የመልእክት ማስተላለፊያ ዘዴ አድርገን ለመጠቀም እናስባለን። ማለት እንደምታውቁት ባሉን የልማት ሰራተኞች ሁሉንም አርሶ አደር መድረስ አንችልም። ሁሉንም አርሶ አደር መድረስ የምንችለው በልማት ቡድን ወይም ደግሞ በዚህ አንድ ለአምስት ይህንን የተሻለ አሰራር ወይም ደግሞ ይህንን ሙሉ ፓኬጅ በምስል በድምፅ ቀርጸን በዚህ በ pico ካሜራ ራሱ አርሶ አደሩ እያሳየ ፋሲልቴት እያደረገ የእሱን የልማት ቡድን ውስጥ ያሉትን ከሀያ እስከ ሰላሳ ያለው አርሶ አደሮችን ይዞ የሚወጣበትን አሰራር ለመከተል ያመቻል። ስለዚህ የልማት ሰራተኞችን የስራ ጫናም ስለሚያቃልል ወደፊት በብዛት ልንጠቀምበት እናስባለን። እንግዲህ የዚህ የኦዶ ቪዥዋል በብዛት በመልእክት ማስተላለፊያ መጠቀም በአብዛኛው እስከዚህም ነበር። ምክንያቱም ትንሽ ቴክኖሎጂ በአርሶ አደር operate ለማድረግ ስለሚያስችል፣ ይሄ ግን ከሌሎቹ ለየት የሚለው ዲጂታል ቴክኖሎጂ power አይፈልግም። አንዴ ቻርጅ ተደርጎ ቪዲዮው ተቀርጾ እንትን ውስጥ load ከተደረገ በኋላ እያሳዩ ለማስተማር ስለሚረዳ ወደፊት የልማት ሰራተኛውን የስራ ጫናም ያቃልላል። በሞዴል ወይም ደግሞ በግንባር ቀደም አርሶ አደሮች ይህንን ለመጠቀም ስለሚያስችል ወደፊት በስፋት ልንሄድበት አስበናል። አሁን በፓይለት በተወሰኑ ወረዳዎች ሞክረናል። ጥሩ ሪዝ ውጤትም አግኝተንበታል። ወደፊት ለማስፋት አስበናል። የዛሬው ወርክሾፕም ይህንን እንግዲህ በፓይለት የሞከር ነውን የነበረውን ደካማና ጠንካራ ጎን በመገምገም ደካማውን በማሻሻል ጠንካራውን ደግሞ እንዲሰፋ በማድረግ ለማስፋፋት ነው የዛሬው ወርክሾፕ ዋናው አላማ።